Bueno, Miriam, ya escuchamos a nuestros compañeros. Beh, Miriam, abbiamo già sentito i nostri compagni in Brasile. Ora le forze che compongono il Frente di Schierda Unidad, insieme al nostro partito, il PTS, ci hanno inviato i loro saluti. Ascolteremo Celeste Fierro dell'MST, Juan Carlos Giordano di Schierda Socialista Camaradas, quiero acercarles el saluto a este acto internazionale. Compagni, voglio portarvi i saluti dei compagni dell'MST in Argentina e della Lega Socialista Internazionale a questo evento internazionale. In questo momento di forte crisi capitalistica, prodotto della pandemia, la risposta dei governi è di continuare ad applicare l'austerità e lo sfruttamento dei lavoratori, dei giovani e dei popoli in generale. Ma la risposta a queste politiche repressive, razziste e antioperaie è la resistenza delle persone che si stanno mobilitando in diversi paesi, in tutto il mondo. Ecco perché Oggi più che mai è necessario promuovere e coordinare ognuna di queste lotte da parte di chi di noi sta costruendo organizzazioni socialiste, anticapitaliste, politiche di sinistra per intervenire in questa situazione. Compagni, i nostri saluti e buona fortuna per questo evento. A nome di Schierda Socialista, come parte dell'Unione Internazionale dei Lavoratori che pubblica la rivista Correspondenza Internazionale, inviamo un saluto all'atto internazionalista dei compagni della frazione troschista, della Schierda Diario del PTS argentino. Facciamo tutti parte della lotta contro la pandemia del coronavirus e la pandemia della fame, della miseria e della povertà che tutti i governi scaricano con l'appoggio della burocrazia sindacale. E facciamo parte anche noi di quella ribellione che ripudia tutto questo, come la ribellione antirazzista che ha messo all'angolo Donald Trump e tante altre espressioni di lotta. Chiediamo di lottare perché la crisi sia pagata dai capitalisti, non dai lavoratori per un piano di emergenza basato sul mancato pagamento del debito estero e sulla tassa sui grandi gruppi economici, banche e multinazionali, per un movimento mondiale per una sinistra anticapitalista e socialista che lotti per tutto questo. Un saluto al vostro evento a nome di Schierda Socialista, come parte del Frente di Schierda Unidad.